Él es Juan Carlos, una persona en situación de calle que conocemos hace ya casi un año, y el día de hoy es su cumpleaños. Como podrás imaginar, es muy común que el cumpleaños de una persona en situación de calle pase desapercibido, pero hoy quisimos hacer que su cumpleaños fuera diferente y lleno de sorpresas. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jimmy. Yo soy vos. Y esto es Mensajeros Urbanos. Y el día de hoy todo comienza con esta galleta. No sé si conozcas estas galletas, pero se llaman galletas de la suerte. Según la tradición, al romper la galleta encontrarás un papelito en el cual viene un escrito sobre la suerte que tendrás. En esta ocasión, nosotros hicimos una y le metimos un papel que decía, Hoy será un día lleno de sorpresas. La dinámica consistía en que una persona desconocida le tenía que llevar esta galleta y regalársela, y a partir de ese momento cuando él abriera la galleta le empezarían a pasar una serie de cosas increíbles. Hola, muy buenas tardes. Quería regalarle esta galletita de la suerte. Hoy sería un día lleno de sorpresas. Y ahí empezó la primera sorpresa, ya que a él le nació regalarle un billete. Ellos dos le regalarían esta pizza inventándose que hoy era dos por uno y les había sobrado toda una entera y querían regalársela. <laughs> Hasta luego, que le vaya muy bien. <laughs> Gracias. ¿qué tal? Pues Mucho gusto. Este, tú conoces a alguien que cumple años hoy? Ay. ¿Tú? ¿Tú cumples años hoy? Hace un par de semanas, él nos contaba que le habían robado su diablito, en el cual transportaba todas sus cosas y ahora debe jalar todo en cajas de plástico. Observa su cara cuando ve pasar este diablito. buenas noches. Oiga, es que venimos de hacer una pequeña mudanza de aquí, de un trabajo cerca que tenemos. Y pues la verdad es que vamos a necesitar este diablito. No sé si usted lo quiera. Me acaban de robar otro diablo. Hoy cumpleaños. ¿Hoy cumpleaños? ¿Cuántos días cumple? Estoy chamaco. ¿Sí? sí por aquí y lo vimos y oí que es su cumpleaños. Entonces yo le traigo un regalo. Y llegó el momento del pastel y las mañanitas. Pero antes de enseñarte esto, queremos compartirte algo que él sin haberse dado cuenta nos ha enseñado. ¿Recuerdas que al inicio del video comenté que es muy común que una persona en situación de calle pase su cumpleaños solo y que nadie se acuerde de él? Pues como pudiste ver en el video, no hubo algún conocido o amigo que se acordara y compartiera este día a su lado. Pero eso no fue motivo para que él no compartiera con los demás parte de lo que había recibido en este día. Lo grabamos compartiendo parte del dinero que le habían dado con una persona que pasaba en silla de ruedas y estaba necesitada. Más tarde, lo vimos regalándole su globo a una niña pequeña para hacerla feliz. Y así, él nos enseña una gran lección. Puedes tener mucho o puedes tener poco, pero el compartir es una acción que sale desde el corazón y que no depende de tu riqueza exterior, sino de tu riqueza interior. Y él, aunque quizá no tenga muchas cosas materiales, nos enseñó que por dentro tiene una gran riqueza.